Я ну, не вижу. Максим, ты поклонился. Остановились. знаем, что мы сегодня делаем ногами. Живот 30 раз. Ногой можешь попытаться. Это не борьба. Пять неуклонов, ничего нет.